Si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Muchas veces buscamos el amor donde no lo está, en un momento que no es para nosotros. Es duro tener que aceptar el hecho de que ciertas cosas necesitan madurar para nosotros. Y en definitiva, esperar nuestro turno. Es duro ver cómo una persona tiene que derrapar su vida en otros amores, antes de llegar a nuestras vidas, porque si está destinada para ser una historia sin final, ¿por qué hemos de esperar? Sin embargo, debemos comprender que lo que es para uno vendrá sin tener que ser perseguido, pero también vendrá cuando ya esté listo para conocernos, cuando ya haya sido preparado para poder embonar con nuestras vidas. Las personas que estas fueron ayer no serán las mismas que tendremos ante nuestros ojos hoy. Cada día han de aprender algo nuevo. Cada día se han de transformar y la vida misma les ha de poner nuestro amor en su camino. Nos buscan como nosotros a ellos, pero al final lo que es para ti te encuentra. Si algo es para ti, ni el tiempo ni la distancia te lo va a quitar. De hecho, un gran maestro dijo que habrás encontrado el amor verdadero cuando no tengas que mendigarle absolutamente nada, ni amor, ni cariño, ni afecto, ni apoyo, ni amistad, simplemente te lo va a dar sin que tú se lo tengas que pedir. Puedes engañar al cuerpo con otra piel, pero no al corazón con otra alma. Y la persona que está destinada a estar a tu lado vendrá, aunque lo busques en otra cama, aunque trates de hallarlo en lugares recónditos, lo vas a hallar. Si ahora estás triste porque alguien que creíste era tu media naranja te dejó, yo te digo que no tengas miedo de perder a quien no se siente afortunado de tenerte. Las personas que están destinadas a estar a tu lado van a apreciar cada momento, cada instante, cada minuto a tu lado. Te juro que hasta podrás ver un lindo atardecer con ellos. Podrás disfrutar del cálido sol que abraza vuestras miradas. Esa tarde de un domingo cualquiera, donde podrás estar sentado junto a esa persona en el muelle, sabiendo muy bien que esa persona está ahí porque quiere, porque le apetece, porque le gusta tu compañía y se siente afortunado que tú le acompañes también. Así, sé paciente. A veces hay que pasar por lo peor para conseguir lo mejor. No aceleres el paso, tratando de marchitar tu piel con amores que no tienen ni la menor idea de cuán grande eres tú, ni lo que vales, ni lo que representas. Debes sentirte valiosa, pues somos imanes. Atraemos lo que sentimos y hemos de sentir que valemos la persona que está destinada para nosotros se sentirá atraída por lo que hemos de sentir nosotros, pues la gente no se enamora de las palabras, sino de cómo tú les haces sentir cuando estás a su par. Y si lo que sientes es una profunda devoción, hecho amor propio, la otra persona lo sentirá dentro de sí mismo. Así que no te aferras a quien solo será parte de tu historia, pero no de tu vida. Jamás trates de cambiar a alguien para ser de esa persona la persona destinada para ti pues cada quien es como quiere ser, actúa como quiere actuar y a su vez pierde lo que debe perder. No te molestes más en tratar de sacar amor de un pozo seco. Mejor pregúntate, ¿por qué sigues insistiendo en obtener cariño de donde ya queda claro que no lo puedes encontrar? Por eso es que te digo, si algo es para ti, no necesitas perseguirlo. Mientras más esperas, menos recibes. Mientras más te aferras, menos te quieren. Y lo más insólito es que entre más lo intentas, menos te valoran. Es así. Por eso cuando persigues, ahuyentas. Así, no persigas, no busques a quien tarde o temprano te ha de encontrar, a quien valore tu presencia, a quien le darás tu tiempo, y este valdrá la pena, quien cuidará de ti y se interesará por ti. A veces, donde menos buscamos es donde más encontramos, y de quien menos esperamos es de quien más recibimos. Es la realidad. Es por eso que no debes malgastar tu tiempo en ir detrás de quien no presta atención, de quien solo te da su ausencia, su desprecio, no tiene más intención que ser un mero espejismo. Lo que es para ti, te encuentra. Así sea que pasen días, meses o años. Lo que es para ti, es para ti. Pues la persona indicada no te dará el tiempo que le sobra, te ofrecerá el tiempo que sacó de donde no lo hay para estar contigo. El que está destinado para ti, le resultará un placer tenerte a su lado verá en ti días cálidos de esperanza, de tiernas miradas y de la sensación de que eres tú lo más valioso que tiene. No busques amor en los ojos que ya miran a otra persona. No mendigas atención a alguien que no es para ti y que no está destinado ni pensado para ti. La persona idónea embonará contigo. Será alguien que aprecia tus cicatrices que serán reliquias de tus peleas con la vida y que no te diste por vencida. No despilfarres tu cuerpo en amores que no tienen respeto ni aprecio por lo que tú eres. Solo son ignorantes que poco conocen y no podrían reconocer una bella joya, así sea, que la tuvieran enfrente. Si estás con alguien que solo dice quererte, pero no lucha por tenerte, entonces sal de esa relación. No conviene estar atado a alguien que simplemente no tiene ningún entendimiento de lo grande que eres, ni mucho menos aprecia lo única que la vida te hizo. Porque si alguien te quiere, te lo demuestra. Si te extraña, te busca. Si quiere hablar contigo, deja su orgullo de lado. Porque pensó en ti primero, antes que los demás. Que está dispuesto a renunciar a su ego por verte sonreír. Ama a quien te mire como si tú fueras magia. Pues dejará de lado las excusas. Te ofrecerá acciones que se verán reflejadas en amar y el amor con el que te dará su cariño lo sentirás la sensación de soledad se habrá ido y ya no estarás sola, por imposición, sino por voluntad propia, pues este amor respetará tu espacio. Cuando el amor de tu vida te extrañe, hará con ruido, escribirá un mensaje, lo gritará al viento, romperá el silencio, hará lo que fuera, para que tú siempre sepas que está ahí para ti. La clave está en darle tiempo al tiempo. Él se encargará de poner todo en su lugar colocará la persona idónea para tu vida, esa que encajará en tus planes, tus metas, tus ilusiones, sueños y demás proyectos que tienes para la vida. Se adornará de palabras dulces que van a acariciar tu alma. Te enamorará con la intención de amarte y no solo de ilusionarte. Es por eso que te digo, no persigas. Lo que es tuyo llegará. Lo que es tuyo nadie te lo quita. No lo podrás perder. Todo lo que es tuyo por derecho divino llegará a tus manos en el momento oportuno, ni antes ni después. Así que sé paciente. Entiende que los planes de Dios para tu vida son perfectos y que Él sabe exactamente a quién pondrá en tu camino. Lo que Dios reservó para ti, ni la envidia lo para, ni el destino lo aborta, ni la suerte lo cambia. Porque al final, Él pone de su parte para que tú tengas lo que te pertenece, y lo que es tuyo te lo dará. Así que sé paciente. No corras detrás de personas que son equivocadas para ti. No estés detrás de amores que no tienen nada que aportarte. Y tampoco mendigues atención. Comprende que el amor se da de forma espontánea, voluntaria, sin tener que estar amenazando con irte, sin tener que estar llorando y suplicando para que la otra persona se quede, sin estar negociando que ésta siga contigo o teniéndola que comprar con dinero, regalos, lujos o cualquier otra cosa que tengas que canjear por su amor. Esto no es así. El amor verdadero se entrega de manera fluida, voluntaria, llega sin pedirlo y se recibe sin tomarlo, sin arrebatarlo, sin robarlo, solamente viene hacia ti.